Our topic for tonight is very exciting because I know that you being a believer should consider this. Uh, it is good for us to consider this message. Of course, all of our message, yan po yung mga importante, but uh, this time, just to give an emphasis, and I would like to somehow uh, tell the Living Water Baptist Church na higit kanino pa man, okay? Kayo po ang aking main concern sa aking pong ginagawang online ministry na ito. Okay? So to all our viewers, please don't get me wrong because originally when I started this ministry, in mind and in my heart, I am thinking of the Living Water Baptist Church and Victory Fundamental Baptist Church. But the Lord made me realize that we can use this live streaming, this online Bible study, uh, for everyone. Ito po ay po pwedeng para sa lahat. Kaya nga, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Our topic for tonight is about spirituality. Okay? Spirituality. And I would like to entitle this message, Spirituality in Action spirituality in action. Kayo po ba may pagkakataon na na kung saan may mga nakakausap po tayo, may mga naririnig po tayo ng mga mananampalataya na very confident na ang iniisip niya at ang tingin niya sa sarili niya, siya ay mature na sa kanyang pananampalataya. Okay? So, I hope ngayong gabi ito, magiging open po tayo para sa pagkilos ng Banal na Espiritu at magiging hindi lang sensitive kundi submissive po tayo sa magiging paggawa ng Banal na Espiritu. So before we proceed this morning, let us commit this Bible sharing, this Bible study sa ating pong Panginoon. Let us pray. Our gracious loving Father, again, we would like to thank you and praise you for this uh, opportunity to study and to hear thy precious words. I pray, O Father, that you will again empower your humble servant. Help me, O Lord, and give me wisdom. Guide me, O God, and please give the people sensitivity as they listen. And may we realize our shortcomings, Heavenly Father, and may we desire spirituality in our lives. Thank you so much for your word and thank you for the freedom that we have to study this uh, very important book. We love you, O Lord, and we would like to again commit to you this Bible sharing. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Again, the topic is very important for every believer. Lahat po, lahat ng mananampalataya, napaka-importante po nito. At syempre sa mga kaibigan po natin na marahil ngayon pa lamang po makapakikinig ng ating pong ah, pag-aaral. So, when we say spirituality, ang idea ay ang mabuhay po tayo ng Espiritu ang nananagumpay at nagahari po sa ating mga buhay. Kaya kung di pa po kayo nakatitiyak ng kaligtasan, ito po ang pinakaunang hakbang na dapat po nating gawin. Okay, the most important thing in life is for us to have the right relationship with God and it is through our Lord Jesus Christ. So, kung tayo po ay aminado na tayo po ay makasalanan, that is good because uh, yan po ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. So, kung tayo po ay makasalanan, we need to understand na dahil makasalanan tayo, impyerno ang patutunguhan po natin. But the good news is that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So we better, hum, have, better humble ourselves before God tonight and then Okay? Acknowledge that we are a sinner, that we cannot save ourselves, that we need Jesus in our lives, and we need to repent and by faith accept Jesus as our Savior. Yan po ang itinuturo po ng Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. If you would like to make sure of your salvation, Jesus is the answer. He is the only way to heaven. He is the only mediator between God and man and the only name given under heaven for our salvation. So you better humble yourself and acknowledge that you need Jesus. Open your heart to Jesus today and make him your Savior. Trust him. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. You better come to him for your salvation. And if this evening, if tonight you are saying that you are already a believer, this message is very helpful. So may I request everyone to please open your Bible in the book of First Corinthians chapter 13. Okay, we will read just one verse. First Corinthians chapter 13. The, the passage or the chapter is about charity. The passage is about love. the Apostle Paul told them, told the people, uh, the importance of love in everything, service, ano man daw po ang ginagawa natin, ang pagmamahal ay napakahalaga, ang pag-ibig ay napakahalaga. And then, makikita nyo po na ang sinabi niya sa verse number 11, 1 Corinthians chapter 13, verse number 11, When I was a child, I spake as a child, I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So ito pong talatang ito ang napakagandang maging pundasyon po ng ating mensahe. Because again, our message is about spirituality in action. Spirituality in action. So, sa ating pong pagpapatuloy, Hingin po natin muli ang gabay ng Panginoon para sa mensahe. Let us pray. Muli po, Panginoon, dumalapit po kami sa iyo upang hilingin na kami po iyong gabayan at pagpalain sa pamagitan po ng mensaheng aming pakikinggan. Give me wisdom, Heavenly Father, and please continue to guide me. May you reach and touch the heart of your people today. Use your word, O God, to change our lives. Use your word to challenge us, to encourage us and to enlighten our minds, Heavenly Father. Again, I would like to commit to you this Bible sharing. For all of these things I ask in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so again, ang spirituality po ang isa sa dapat maging goal ng mga mananampalataya. Kumbaga po, mga kapatid, sa isang illustration, it should not be enough for you na nakalabas ka sa Egypt. It is also good for you to enjoy the promised land. So let me share this evening, like in this morning ang masasabi ko, <laughs> let me share with you tonight na magandang ikaw ay the same. But it is a great thing, it is another thing for you to enjoy your salvation. Maganda na ma-enjoy po natin yung maturity. Because promised land, if you will study that, promised land is not referring to heaven. Promised land is actually the place of bounty, beauty, and blessing. Sa spiritual life, ang larawan po nito is spirituality. Yung bang kristyano ka, marits mo yung level ng tamang espiritualidad na nai-enjoy mo ang kasaganaan, ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. It is good for every one of us to understand the background of this passage. This is actually about the rebuke of the Apostle Paul. Yes, he rebuked the carnal church. He rebuked the carnal believers because They are gifted, they are very potential, all of them are thinking that they can, you know, abuse their gifts and then they can use their gifts para po maging superior. Okay? Para po maging mm, masasabi po nating higit sa iba. Hindi po yun ang purpose. It should be, ano ho, uh, we need to consider, mga kapatid, the purpose why the Lord gave us spiritual gifts, talents, abilities, anuman po yan. Kaya kung ang pakiramdam mo, ikaw ay gifted, well, be thankful. Okay? Kung ang pakiramdam mo, you have so many talents, then be thankful. Okay? Be glad. Pero never na ikaw ay magiging matayo. So dito po, gusto kong bigyang pansin po natin na si Apostle Pablo, in rebuking them, he emphasized love. In fact, very clear po yan sa mga unang tatlong talata, di po ba? Ang sabi po niya, Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Tunog lang. Tunog lang. Nakakakita ba kayo ng mga ganyang kristyano? Matunog lang. <laughs> ba? diba? Matunog pero wala pong naya-accomplish. Okay, so and then sa so verse number 2, And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all the faith, so that I could remove mountains and and have not charity, I am nothing. Diba? <laughs> So, ang pinopoint out po ni Apostol Pablo, kahit nasa usaping pananampalataya, 'di ba? Parang ang tindi-tindi mo, sabihin na nating may nai-accomplish ka, pero wala namang pag-ibig. Ang sabi po niya, still we're nothing. So verse number 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. So dito kahit na marami ka pang ginagawa, kahit na panay pa ang pagbibigay mo, 'di ba? Kahit na talagang sabi nga kahit sunugin mo pa ang katawan mo. Kung wala namang pag-ibig, ang sabi, it profited you nothing. So ganyan ka-strong ang rebuke ni Apostle Paul. Matindi po ang kanyang rebuke So, and in rebuking them, he emphasized the message of love. Why? Because among all virtues, sa lahat po ng masasabi nating virtues, siguro for you to better understand kung anong sasabihin ko po sa inyo, ang sabi po ng chapter 13, di ba? Chapter 13, verse 13, And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. So kaya ngayon po mga minamahal, bagamat ang sentrong punto ng chapter 13 is about love, it is very noticeable for the Apostle Paul to tackle the topic of spirituality. In rebuking them, ang sabi niya, When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, ibig sabihin nun, fully grown, okay, I put away childish things. So, spirituality is about learning how to put away childish things. So, yun po ang spirituality. Ang spiritual maturity and spiritual uh, spirituality is actually the level in your Christian life that your spirit is dominant, stronger than your flesh. Na talagang nandoon po yung masasabi nating manifestation na yung mga childish things, lahat ng ito lumilipas na. I must admit that the Lord led me to this message because I would like to secure and to somehow uh, consider yung pong mga posibleng maging problema sa mga churches dahil po sa kakulangan ng spirituality. So dito po mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong turuan ang bawat Kristiyano sa pamagitan ng salita ng Diyos in the authority of God's Word na kung iniisip nating spiritual na tayo, make sure na ang ating kaisipang ito ay founded or masasabi po nating nakabatay sa salita po ng Panginoon. So if ever na parang rebuke ang dating po nito sa atin, what I would like all of you to feel is my love for you. My love for God, my love for you, and my love for the ministry. Because, you know, it is very dangerous kapag ka po ang nagahari sa gawain ay carnality. The opposite of spirituality is carnality. And when we say carnality, ito po ay hindi lamang pang unbeliever. Diba? Pagka pinag-usapan ng carnality, kung ang spirituality po ay yung level ng buhay mo na ang spirit ay dominante, yung car- carnality naman po, ito yung buhay na ang nagahari sa iyo, flesh pa rin na ang nag-ahari sa iyo, sarili pa din. So yan po ang carnality. And that is the exact problem of the Church of Corinth. Ang problema po nila is carnality and the manifestation of carnality is very obvious dito sa church na ito. That is why the Apostle Paul uh, feel that uh, he felt na kailangan po niyang i-correct ito at i-deal po ito. So the same thing here. I want to tell you straightly and honestly the reason why I would like to give this message to you uh, because of my concern uh, sa bawat isa po, particularly sa ministry. Kaya siguro magsuri-suri po tayo ngayon. Search and examine ourselves, our hearts. Para din pong humble yan. Ang humble po, hindi ho siya kompidenting magsasabing, I am a humble man. 'di ba? Ako yung taong napakababa ng kalooban ko. So, <laughs> yung palang pong i-claim mo yan, eh, medyo kumukontra na sa claim. So, the same thing with the spirituality. Hindi, hindi nyo basta makiklaim na ako, areglado na ako, tagal ko ng Christian, spiritual na ako, mature na ako, alam ko na lahat yan. Well, yung pong mga ganong attitude and gestures and ways, ay uh, medyo masasabi po nating nagpapasinungaling doon po sa claim. So we better listen carefully tonight because I believe meron pong ia-accomplish ang Panginoon and let me say and let me tell you this that the reason why I would like to share this message because I believe that an ounce of prevention is better than a pound of cure. Always expect that every time God is blessing you, God is using you, and we are accomplishing great thing for God, okay, expect that the devil is not happy and because of that he will try everything to somehow bother us and even to destroy us. Okay? Jablo po yan. That is the intention of the devil. Now, let us proceed is spirituality in action. We can notice three things dito po. Na ang spirituality po, dapat ito yung spirituality in talking, spirituality in taking, and spirituality in thinking. Di ba? Ibig sabihin, ang spiritualidad, ito makikita to kung paano ka nagsasalita. Ang spiritualidad, ito po ay uh, ah, nauunawan, sabi niya, I understood kung paano mo tinetake, kung paano mo inuunawa ang mga bagay-bagay. Kaya sabi ko nga, in talking, when I was a child, I spake as a child. Hmm. Kaya yung pamimintas po, eh, ugaling bata po yan o ugaling karnal po yan. Yung pag-uusap ng buhay ng may buhay, ugaling bata po yan, ugaling karnal po yan. Kaya bilang pastor, eh, ayoko pong ganun po ang magiging way ng mga mananampalataya. At pag nagsalita, mga minamahal, so kaya nga, alam nyo, pagka ang tao ay magsasalita, mas mahahayag yung kanyang pagkatao. So kaya nga, in talking, di ba? And in taking, in understanding things, Pagka meron po kasing mga immature, ang hirap-hirap umunawa. Ang hirap-hirap umintindi. Di po ba? So, kaya mahalagang mag-evaluate po tayo. So, in talking, in taking, and in thinking, I thought as a child. Di ba? Kung papaano sila mag-isip, kung papaano sila, di ba? nagbibigay pansin. Kumbaga, mas maganda po mag-isip bago magsalita. Hindi yung magsalita at saka mag-iisip. Di ba? So napakagandang bagay po nito. And uh, this is actually possible na mangyari po sa maraming Kristiyano. It is very possible to happen sa maraming mga gawain. You know, pag pinag-usapan po natin gawain, eh, particularly ang church. Ang church po compose ng maraming tao. At dahil marami pong tao, maraming ugali. At alam po natin na ang reality, like the Corinthian church, ang Corinthian church po ay composed ng mga natural men, carnal believers, at saka po spiritual believers. Kaya dapat hindi rin tayo masusurprise na sa church na kinabibilangan natin, it is very possible for us to experience na meron pong somebody na parang natural man or somebody na parang carnal Christian na po pwede pong kapag ka naging careless po tayo, pwedeng maka-offend sa atin. Pwedeng maka-distract po sa atin, sa ating pong ah, paglilingkod uh, sa Panginoon. So kaya napakahalagang makinig po tayo. 'Di ba? When I was a child, yan ang sabi ni Paul, Tingnan nyo ha, sarili niya ang ginamit niyang example. Ako nung bata ako, pag nagsasalita ako, gaya ng bata. Yes, nakakarinig tayo, di po ba? Batang-bata pa lang, pero ah, pagka nagsasalita, nako, parang nakikipag-usap ka doon sa mature na mature na. Yung bang bata pa lang, pero yung, yung the way na magsalita, the way na mag-isip, talagang nakakatuwa So yun po yun, nakakatuwa. Yung batang-bata, pero kapag ka nagsalita, kapag ka nag-isip, parang mature na. <laughs> Kung paano nakakatuwa yung ganong bata, eh hindi naman nakatutuwa yung matanda na, matagal na. <laughs> matagal na sa spiritual life. ba? Diba? So, ang tagal-tagal na, pero kung magsalita, parang bata. Kung magsalita at mag-isip at, uh, ba umunawa, parang bata. Oh, yun naman. Kung masaya tayo doon sa batang, batang-bata pa lang, nakikita mo na na parang mature na siya, eh palagay ko po, eh, medyo disappointing naman pag nakakita ka ng ang tagal-tagal na, hindi pa basta makaintindi, hindi basta makaunawa. Medyo ano to ha, medyo masakit po yung mga uh, ginamit ni Apostol Pablo rito. So kaya nga sabi ko, yung natural man, ito'y pumapatungkol sa unbeliever. Okay? It is sad, but it is true na posible po na sa church may nakapapasok na unbeliever. Opo, mangunguha pa nga ng wallet yan eh. Di ba? <laughs> mangunguha pa ng wallet yan. Mag-aabang lang ng mga po pwedeng magawa <laughs> na. So, pagka natural man, uh, yun nga, di ba? May nagnakaw ng wallet, o yung mga natural man, iyan yung mga nagnanakaw ng joy, di ba? <laughs> mga nagnanakaw ng mga magagandang bagay para sa ginagawa mo, para sa Panginoon. Okay? Pero ang confusing dito, may mga hindi natural man, meaning to say genuine, believer naman, but because of carnality, ang pagsasalita, ang pag-iisip, ang pangunawa, parang unbeliever. So kaya nga, sabi ko po sa inyo, hindi tayo dapat masurpresa na sa reality ng spiritual life in our local churches, there is a possibility na meron pong mga carnal believer at yung pong carnality nagmamanifest sa pagsasalita, sa pag-unawa at pag-iisip. Kaya nasabi ko po sa inyo, ang spirituality po ay dapat makita in talking, in taking, and in thinking in taking ano po ho, yung mga situation, uh, yung pong mga uh, ipinapangaral. So makikita nyo po yung may spirituality. Kaya ngayon po, gusto kong diinan po natin yan. Verse number 11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, nung ako'y medyo, di ba, lumago na, I put away childish things. Kaya ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na yung pong tayo talaga dapat, yung tinatayuan at yung kapahayagan ng maturity sa isang Kristiyano. Na yung spirituality in action, mga minamahal, ay dapat uh, yun ang hayag at nakikita. Well, for me, ang akin pong paniniwala, ikaw, kung iniisip mong spiritual ka, evaluate tonight, ha? Evaluate. Because I believe spirituality is no to haughtiness and high-mindedness. Pagka ang isang tao, ang isang Kristiyano ay totoong spiritual, yung spirituality na ito ay dapat maglagay sa atin sa katayuan na tayo po ay completely no to haughtiness and high-mindedness. Pagka ang isang tao, ang isang kristyano po ay spiritual, hindi po mayabang yan. Hindi po mataas ang pag-iisip niyan. Ang ibig ko pong sabing mataas, matayog ang pag-iisip. Ang isang tunay na spiritual kailanman ay hindi niya iisipin na siya ay mas magaling sa iba. Hindi niya iisipin na siya ay superior sa iba hindi siya magkakaroon ng kaisipan na siya'y nakahihigit sa lahat, na siya lang ang magaling. Yan po ang mga tunay na espiritual. So we better manifest spirituality in action. ba? Diba? No to haughtiness. No to high-mindedness. Kapag ka tayo po ay totoong masasabi nating espiritual, mahahayag yan sa mababang kalooban. Hindi matayog na pag-iisip eh kadalasan po, yun ang nagiging problema, di po ba? So kaya nga sabi ko po, this is a very simple and practical message. Because if you can notice, your pastor, I am always sharing the Word of God in the idea of practical exposition. Hindi po yung basta pinalalalim lang, kundi pinakikita po. Ha? Iyong pong inilulutang po yung truth na makita natin sa bawat pagkakataon at sa bawat mensahe. Hmm. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 2, beginning verse number 1. If there be any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, of any any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So ang isang spiritual na mananampalataya, ha, no to haughtiness yan. No to high-mindedness yan. Ibig sabihin po, ako sa buhay ko dapat i-appreciate ko ang ginagawa ng Diyos but never nagagamitin ko ito para mag-act ng superior sa iba. Diba? Yan ang danger sa church. Ang danger sa church, pag may mga Kristiyanong ang tingin niya, Ah, siya ang pinakamagaling, ang tingin niya, siya okay na okay na, ang tingin niya. Kasi ang tendency, kapag ka ikaw ay naging haughty at high-minded, ang mangyayari sa iyo, magiging critical ka sa mga tao sa paligid mo. Kaya for me, spirituality, number one, is no to haughtiness and high-mindedness. Second, for me, spirituality is no to holier than thou attitude. Pagka ikaw ay spiritual at may mataas na spiritualidad, di ba, kaugnay ng haughtiness at ng high-mindedness, hindi ka magkakaroon ng tinatawag nating holier than thou attitude. Di ba? I- isang bagay po, mga kapatid, mga minamahal na dapat pag-isipan po natin. Kumbaga sa buhay natin, mind our own business. Let us focus on God Do what you believe is right in the sight of God, but don't you ever, ever put yourself as like the judge of the other people, the other members of the church. Sa Biblia nga, pagka nakikita po natin na may hindi ayos sa kapatid, ipinagpe-pray po yan. Okay? And then, in the spirit of love po pwedeng kakausapin po yan. Pero ang problema sometimes, para maipakita lang natin na magaling tayo, ang tendency natin, pintasan ng iba. ba? Diba? At hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay nagpipintasan sa isa't isa. If you will study the Word of God, yes, there are times that we need to rebuke uh, uh, the other believer. Pero again, speaking the truth in love. Pero never na darating dapat tayo doon sa pagkakataon na pipintasan natin ang kapwa natin, ang kapatid natin sa iba. Hindi concern ang nakikita ko doon. May gusto tayong ipakita na tayo magaling kapag ka pinipintasan natin ng iba that is actually implying that you are thinking that you are better than them na ikaw ay, di ba? Eh, actually po, attitude ng Pharisee Kaya kapag ka spirituality, no to haughtiness or high-mindedness, no to holier than thou attitude, and no to hypocrisy. Diba? Minsan po, yung sinasabi natin, iba sa ginagawa natin eh. Spirituality ba ang tawag doon? So dapat may consistency. Kung sinasabi po natin that we are growing, ang consistency o ang manifestation ng ating paglago ay hindi po tayo magyayabang hindi po tayo mamimintas ng iba at hindi rin po tayo magiging pakitang tao. Kaya dito tayo po pwedeng madali po ng kaaway. Yung bang papaniwalain niya tayo na malaguna tayo, pero sa totoo lang, ha, iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Alam niyo, pagka inaral niyo po yung pong buhay ng mga pariseyo, Nakakalungkot po ito, pero just to tell you the truth, yung kung paano po yung karakteristik ng Pharisees, nakakapasok po ito sometimes sa gawain ng Panginoon. Magkakaroon ng mga tao na talagang wala nang ginawa kundi magyabang, wala nang ginawa kundi ipagmalaki yung sarili, tapos makikita nyo po yung attitude na pag nakausap mo, ang pinag-uusapan ibang tao at pag pinag-usapan ng ibang tao, ang gustong palabasin na yung mga taong ito, pipintasan po yan and then implying na siya hindi ganoon, na siya magaling, di ba? Nakakatakot po yun eh. Kaya nga lalo na po sa mga members ng church, Living Water, Victory Fundamental Baptist Church, eh, ako, ang appeal ko po sa inyo, dodoblihin nyo po ang pag-iingat. ba? Diba? Kasi sa buhay ng pastor po ninyo, sinisikap po natin by the grace of God na talagang alam nyo po katulad nito. In fact, ready, ready na po si Pastor Rodel eh. Kaya lang, sabi ko talaga kay Pastor Norman, okay, na talagang hanggat kaya ko, gusto ko pong makapagministeryo. Why? Because higit kanino pa man, ako yung responsable sa mga taong ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. So, sa kalagayang ako po'y malayo, mga minamahal, dapat maisip nyo na po na nasa isip ko kayo, nasa puso ko kayo. ba? Diba? Kaya pagka wala po ako, the more na dapat, doble po yung pag-iingat natin sa gawain. Sapagkat anything na mangyayari ay posible po na magdagdag po ng alalahanin po sa akin. Kaya for me, i-avoid rin po natin. Ha? Tingnan nyo po ha, yung sunod-sunod na ipinapakita ko po sa inyo. Pagka ang isang tao hoti, ang tendency po niyan, di ba, magkaroon ng holier than thou attitude. Kaya pag ikaw yung tao na ang dali-dali mong mamintas ng iba, <laughs> yun po ay indikasyon na may immaturity sa life po natin. Indication po yan that we are living in carnality Because if it is spirituality, for bearing one another, praying for one another, loving one another, yan po ang spirituality in action. Diba? Bury one another's burden and so fulfill the law of Christ. Diba? Love one another, encouraging or exhorting one another. Yun ang attitude ng mga may spirituality. Paano ko magiging blessing? And then, yung pong may espiritualidad, hindi po yan nabubuhay sa dalawang balahibo. Ano po? I mean, may consistency po yan sa buhay. Kaya nga, napakaganda po mga kapatid na ito po'y ating isaalang-alang. Okay, no to haughtiness and high-mindedness, no to holier than thou attitude. Kaya kapag ka, hindi lang sa church natin ha, Kumbaga, syempre concern ko po yung church natin. Pero ang gusto ko pong i-point out, kahit sa ang gawain po, Ha? Pagka nakakita kayo ng mga Kristiyano na ang takbo lagi ng pag-iisip, ipagmalaki ang sarili, pintasan ang iba, tapos kapag ka tinignan naman ang lakad at pamumuhay, inconsistent, may hypocrisy po yun eh. Okay? And then, spirituality is no to hard-headedness. Kapag ka po pinag-usapan ng spirituality, talagang hindi po hard-headed yan. <laughs> kung ano man po yung marinig niyan, kung ano man po yung matutunan niyan, ang takbo ng isip ng mga, mga may spirituality is to apply that in their lives. So, to apply every learning, every lesson na napapakinggan, Di ba? Ang dalas-dalas, nakikinig tayo ng preaching. Eh ano po ba ang sabi ng Panginoon? Be a doer of the word and not hearers only, deceiving our own selves. Di ba? Kapag ka nakikinig lang tayo at di natin ginagawa, dinadaya raw po natin ang sarili natin. So, in effect, di ba? That is hypocrisy. And then, kapag ka hindi natututo, that is hard-headedness, di ba? So, ang tigas ng ulo kapag ka ganun po. Di ba yan ang sinasabi ng mga magulang eh. Ano ka ba anak? Ang tagal ko nang pinagbilin sa iyo. Ang tagal ko nang sinabi sa iyo. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa iyo. Di ba ganun po ang mga magulang? So church kaya, kung yung konsepto na yan, i-apply natin, gaano kaya karaming miyembro ang po pwede kausapin? Ano ba naman kayo? Ang tagal-tagal na nating pinapangaral yan. Ano pa ba ang bago sa preaching na mapapakinggan natin? Ang mga pakikinig natin, parang laging review at review na lang eh, di po ba? Because I believe sa napakaraming pagkakataon, naririnig at naririnig po natin yan. So for me, it is good, it is helpful for us to really understand clearly from the Word of God if what spirituality really means. Ano po talaga ang ibig sabihin ng spirituality? Going back to our text, ang sabi po ni Apostle Paul, When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. Ipinakita ko po sa inyo, spirituality, the manifestation of spirituality, dapat nakikita to in talking, in taking, and in thinking. Ano yung idea ng talking? Sabi niya, I speak as a child, nung bata po siya. Okay? So, I understood the way na tinetake niya ang mga bagay-bagay, iniintindi niya ang mga bagay-bagay para daw siyang bata. When I was a child, I talk as a child, di ba? I understood as a child. And I thought as a child. In talking, in taking, and in thinking, may manifestation po ang pagiging bata ayon sa sinasabi ni Paul. Pero ano po ang sabi ng huling bahagi ng verse? But when I became a man, I put away childish things. Pagka ang message na ito na-absorb po ng bawat isa sa atin, I believe makatutulong po ito sa growth ng church. Makatutulong din po ito sa strong relationship ng bawat kapatiran. Makatutulong din po ito sa leadership. Napakalaki po ng tulong ng spirituality kung paanong sa kabilang panig po, napakalaki naman ng magiging epekto. Hindi magandang bunga ng carnality. Carnality is the opposite of spirituality. So, ang sabi ni Apostle Paul, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. And maturity in a real sense, ang talagang mature, okay, not to haughtiness and high-mindedness. Pag totoong spiritual, ha, ah, talagang hinding-hindi yan sa superiority complex, sa, di ba, payog, yabang, walang ganun. Okay? Not to holier than thou attitude. Yung bang mahilig magkumpara at uh, gustong palabasin na mas magaling kaysa sa iba, di ba? Mas banal kaysa sa iba, okay? So, and then, not to hypocrisy or hypocrisy. Hindi hindi ka magiging mapagpaimbabaw kapag ka totoong spiritual ka and no to hard-headedness. Magiging tender ang heart natin kapag ka spirituality. Kaya kadalasan po, pag may problema sa church, ang bunga, yan ay bunga ng carnality. At kapag ka naman po, alam niyo po yan, nagiging maayos ang takbo ng church, yan po yung manifestation ng spirituality. Again, sa ating pong message ngayong gabi ito, it is good it is wonderful to apply spirituality in action. Please, as we continue on in our Christian life, let us grow. Let us continue to grow. Wag na wag nating iisiping aregladong areglado na tayo. Like the Apostle Paul in his life, hindi ko pa inaaring na abot. Yun po yung nakakatakot sa church eh. Yung magkaroon ka ng member na ang pakiramdam niya siya, aregladong areglado na, okay na ako sa lahat, 'di ba? Alam ko na lahat 'yan. So, yung pong mga ganun, napakadelikado 'yun. Pero alam nyo, yung ilang mga kapatiran natin dito, yung mga member natin dito, ayan, yung holier than thou attitude, 'di ba? And then, ah, lagi nakikinig pero hindi naman ina-apply. Kala mong okay na okay uh, sa mga mensaheng napapakinggan pero nabubuhay ng iba sa kung ano po yung napapakinggan. So, alam niyo po, kung magiging positive po tayo sa pagtanggap sa mensaheng ito, ito po ay magiging malaking tulong. And again, I would like to encourage everyone, please, let us go on unto perfection. Huwag na po tayo yung kailangan lagi at lagi, turuan ng turuan. ba? Diba? Sapagkat nagiging matigas na po ang ating puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Mga magkakaugnay po yan. Thinking mo kasi, aregladong areglado ka na. Bakit? Kasi nga, mataas at matayog ang kaisipan po ng mga karnal. So please, let us apply spirituality in action. I hope, pinagpala po tayo ng Panginoon sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi. And again, ito po'y panawagan sa mga churches, panawagan sa mga mananampalataya. Let us apply spirituality uh, in action Wag in just our claim, di ba? Hindi po sa claim lang, kundi sa action po natin, let us apply spirituality. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, again, salamat po sa pagkakataon ipinagkaloob mo sa iyong lingkod upang makapagbahagi ng iyong salita. Thank you for Brother Dave and Sister Lalaine for allowing me to use uh, their house for this uh, feasting. And I pray, O oh God, that you will continue to help and bless your people uh, in listening to your messages, O oh God. We praise you and honor you, O oh Lord. May we apply this message in our lives, O God. And please, Lord, give us grace and give us strength. We love you. We thank you. We honor you, O God. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so LNA, shout out sa iyo. Erlinda Campos, shout out po sa inyo. Ganon din po kay Opelia Lubugin. Uh, thank you for watching. Ate Marilu Galang. Ganon din po si uh, uh, Joe Beben ba yan? Pipito? Ayan, si Preacher Tony. Ate Percy. So, happy viewing po. Si Sister Adele. Ayan, si Sir Lolita Sese ang aking anak, Miho Domingo. Shout out sa iyo, si Heather Eckley. Natuwa nga pala ako, Sister Miho, ha, ah, sa special number nyo. At kasama na si Pyong. Amen. Sister Dan, ang ating masisigasig na anak sa Japan. So, praise the Lord. Sister Joy, thank you ha for always sending message. Na-appreciate ko yung prayer mo at yung laging pagsasabi mo. Sister Melds, ganun din si Nanay Belia. Ako, namimiss ko na po kayo. Sister Angel, um, dami, <laughs> si Ate Lily, okay, so si Joselito, Maring Gina, and uh, si, si Archie, ha? salamat, salamat sa panonood ninyo, at uh, si Ate Rose, and so thank you, thank you so much, Ate Grace, namimiss ka namin. Namimiss ka namin ng sobra. Si Sir Mila, pagaling ka lagi ah. Pagaling ka lagi. So, pagka po ganito ang sitwasyon, please understand, I am praying. Actually, sa mga alam kong prayer requests, pero of course, basically, ang ating pong gawain design for feasting sa salita po ng Panginoon. Pero talagang if meron pong chance, si pinagpe pray natin specifically online. Pero I am actually praying for all the prayer requests na alam ko po. Pastor Neil, thank you so much ha, for watching. Pastor Neil, Uh, salamat sa iyo at gayon din naman sa aking magandang kapatid si Aida. Uh, si Sister Aida po, hindi pwedeng tawagin kong Aida yan. Kailangan ang aking magandang kapatid na si Aida. All right? So, sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. And please continue to pray for us na kami po'y maging blessing sa aming pong pagbiministeryo po dito And let us continue to pray. Maging ang Dance Creek, ano po? Dance Creek Baptist Church at uh, kasama na po ang pastor at ang mga kapatiran. I love you all in the Lord. God bless you. Ingat po kayo. To God be the glory.